Okay. <laughs> mon cœur bat à ta vitesse sonique, le maître de mon univers holographique. Don't say goodbye. You're my king in the sky, and my mind is high. Notre lien quasi télépathique. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi Un café sans crème avec deux sucres, s'il te plaît. Ok, je te fais ça tout de suite. Comment ça va? Et profiter de ta journée? J'ai pas envie de travailler. Ouais, je comprends. Hein. C'est beaucoup aidé les Bonne fête, petite sœur. Je t'ai entendu toute la journée, Chris de Cône. mon cœur bat à ta vitesse sonique, le même.